呃，我们要怎么确认一台车它的避震是有问题或者是不美的状态的话？我们这样子摇一下那个车，然后呢，我们感觉到这个车是很容易摇晃的，然后就证明它的避震已经没有力了，就是没有支撑力。你看我的车底还有一个小毛，这边睡觉觉，对呀，睡得真香。今天我们要做的事情就是呃，更换这些东西，四支避震，然后这个变速箱油。 呃，这个空气隔离网，和这个自动呃变速箱的那个油隔滤，呃，动力转向油要更换，还有那个镜子的控制控总控制板，还有一个水管这些杆子。好，现在我们就要把这个轮给拆掉了哈，它的这个螺丝螺母是二十亿，我们就。 来给拆掉啊！打一下它，右边它就出来了嘛。然后呢，这个轮胎我们一般上会放在车底下面，万一这个崩了呢，所以它就不会压下来。啊，这个我们要把它拆出来，这些杆子，还有这个这个 ABS 的感应器，还有这个呃刹车的管，呃那个输送管，这个也是要拆掉的。 接下来我们就拆这两个螺丝，刚才是拆不到啊。现在我已经买了一个新的工具，看到吗？这个 L 型的，跟这个接长杆。所以现在我们试一下看拆得到吗？啊，哦，这样子就拆得到了，看到吗？所以它必须要有特定的工具才能做得到的。这个现在是下午了，因为早上太晒了吧，这边，所以就。 暂停了一下，我们的修理工。现在我们要把这个座椅给拆掉，就把这个螺丝给拆掉，然后这一片东西就可以拔出来了。因为我们开了那个螺丝，它会掉下来嘛，我们就拿这个千斤顶顶着它，这个东西等一下它会整个掉下来。 这个螺丝你看到吗？拆出来了，看到吗？就是因为这个螺丝它卡住了，这个东西你看到吗？它这个有个钻的东西，所以它非常难打出来。哇，搞了半天，这个要买个新的。现在我们把新的，现在我们把新的这个避震器装上去。哦，哎呀，这个位置已经调好了，没问题了 如果你是翻新的话，你就要把这个位置给搞定。啊，这个东西真的不容易搞啊。Two hours later，正确的方法呢，是我们先把上面这个三个螺丝先拧上。这个是我的研究到的方法，是吧？不然你就装不上去的了。这个东西，这个就叫经验了。 啊，用时间换来的经验，你就可以把它那个下面的装上。现在这台车这个前后后边的这个避震器已经搞定了吧？左右边都已经搞定了。昨天做到晚上，这边上面有三个孔嘛。如果你要把它顶住它的话，这个位置看到吗？你要顶住它，你才能锁得到上上面嘛。这个位置是比较难装的，所以，呃，最好是两个人可以，呃，做这个事情了。如果是一个人，是会比较辛苦了。 但是也可以完成的，这个是没问题的。组装回去，我们现在要测试先，看它装的有问题吗？有噪音还是呃不寻常的呃什么？我们才会把这个东西装回去。